Terpaksa hari ini gue nyamar. Gue ingin tahu apakah Ade emang suka sama gue atau enggak. Sebenarnya gue suka cewek yang cuek. Semakin dia cuek, semakin gue suka. Sekarang gue pengen lihat gimana reaksi Ade waktu ngedenger nama Taufan disebut. Eh, Opang. Hmm, Taufan aja deh. Tapi dia taunya Opang. Itu Ade gue akan pura-pura nggak -pura kenal Bang Opang ah, kok ada tahu ya iyalah tahu ketahuan dari baunya nah jadi gimana rencana lo ke Jepangnya ya Ya udahlah gagal lah, dipending dulu. Tuh, baru beli motor kan gua. Nasihatku cuma satu. Apa mau? Jangan sering jajan. Hubungannya apa? Biar bisa nabung lagi, hemat. Halo, semangat siang dengan Oke Jack Paya. Oke, hari ini ada yang bisa kami bantu. Selamat siang, Mbak. Ini Mbak, saya udah order satu jam lebih. Tapi kok nggak ada yang jemput saya ya? Gimana sih? Bapak udah order lewat aplikasi? Sudah. Bapak udah dapat respon dari para driver? Sudah. Bapak udah lihat status aplikasinya belum? Apa udah ditelepon sama drivernya? Sudah. Katanya sedang di jalan, tapi sudah satu jam lebih, tapi nggak ada yang nyampe-nyampe. Tenang-tenang, Pak semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Gak bisa gitu dong, Mbak. Saya ini bisa terlambat. Saya ada meeting, mau ngobrolin proyek 100 juta. Kalau sampai proyek itu gagal, anak istri saya mau makan apa? Kasian banget bapaknya. Yang kasihan lagi itu kamu. Saya bisa tuntut perusahaan kamu supaya kamu dipecat. Kok jadi ada sih, Pak, yang disalahin? Terus gimana ini penyelesaiannya? Jangan sampai saya sebarkan di sosmed dan nama baik Good Paycheck jadi rusak. Ingat itu. Huh? Bentar-bentar Pak. Bapak pesan ojek online apa? Good Paycheck. Ini Good Paycheck kan? Bapak, ini itu oke okay, Jack. Hey. Eh, Bang. Yes. Gue bau ya? Enggak, enggak, enggak. Enggak kok, Bang. Wangi kok, ya. Mm -mm. Udah, jujur aja. Dia tahu kok kalau dirinya sendiri itu bau. Udah, orang gue bisa pasar ikan. Wajar dong kalau bau. Itu alasan dari kemarin loh. Cuma bikin gue senewen aja lo ah. Kalau gitu gue boleh gabung dong di sini ya? Boleh, boleh. Iya. iya, iya. Gue. Eh, gue dong. Gue, gue, gue, gue, gue, gue. Halo. Aku dulu yang dapat. Aduh. Kayaknya gue nyerah nih deketin adek nih. Kenapa nggak nyerah aja sekalian? <laughs> nggak bisa begitu dong. Kata Mul nggak boleh tuh nyerah-nyerah gitu tuh. Emang lo percaya sama Mul? Ya, gue percaya lah, nak. Orang dia cerita sama gue kalau dia tuh ngedeketin mawarnya sampai 15 tahun apa dia bilang. Emangnya lo kuat deketin cewek 15 tahun? Enggak. Mungkin 15 hari ya. Yeah. Lo yakin bisa? Enggak. <laughs> Oke, cek. Terus saya harus bilang oke okay ya, Mas? Iya, Pak. Ini jawaban otomatis. <laughs> Maaf, saya biasanya pakai goodbye cek. Jadi setiap dijemput nggak pernah bilang otomatis. Aneh, Pak. Kalau ojek datang terus bilang goodbye cek gitu. iya deh, iya. <laughs> Maaf ya. Iya. Sebentar. Saya nitip tasnya depan satu ya, Mas ya. Maaf. Maaf, maaf. Taruh depan. Mas, mas. Ini Pak helmnya. Sebentar Mas, ini helmnya sudah SNI belum ya? Sudah Pak, kan ada stikernya. <laughs> Kalau jaket yang Mas pakai sudah SNI belum? Wah, ini nggak perlu Pak. Harus Mas. Kalau SNI itu, itu nahan panas, nahan hujan, nahan dingin, nahan angin. Jadi harus pakai yang SNI. Oh, Bapak kerja tukang SNI ya? Bukan mas, saya ini salesman. Kalau mas mau beli jaket yang SNI, saya punya banyak ada mas. Sebentar helmnya pakai. Ya, eh, tar. Nah, ini mas, murah, kuat, modelnya juga. Uh, nggak kuno. Oh, oh jelek. <laughs>